Bom dia ao povo brasileiro. Estamos aqui na rua em Roma eh, por manifestar contra o governo eh, dos Cinco Estrelas e da Lega, um governo que aqui na Itália está portando em frente as privatizações dos serviços de base, os serviços sociais para o povo italiano, eh, de serviços contra os trabalhadores, eh, os serviços contra eh, a privatização, contra as mulheres, contra os migrantes. Sabemos que o 28 de outubro no Brasil também tem eleições e tem um, candidato, Bolsonaro, que também está quer fazer esse programa político-econômico. A vitória do Bolsonaro leva um risco para o povo brasileiro, que é o risco também aí de assistir a um processo de privatizações que vai atacar os direitos do povo, basicamente. Porque quando vai privatizar a saúde pública, quem vai ser atacado são as minorias sociais, as pessoas da classe mais pobres. Quando vai atacar as, as mulheres, por exemplo, vai atacar uma parte muito importante da população brasileira. Ah, é um ataque também de raça contra, contra os não brancos, que os mais pobres no Brasil. Então, queremos exprimir toda a nossa solidariedade porque não queremos assistir a uma volta de formas novas, diferentes de fascismo, mas que basicamente são formas de fascismo mesmo, aí no Brasil e é como aqui também na Itália. Pode ser um fascismo também diferente, um fascismo mais aberto ao capital estrangeiro, como uma forma de neocolonialismo econômico também. Então, queremos exprimir todo o nosso apoio e solidariedade ao povo brasileiro. Poder ao povo. Poder ao povo.